так. Наконец-то мы добрались до, до выставки по московским пробкам. Сейчас попробуем зайти, посмотреть. Здесь очередь. Здравствуйте. А посетители тоже разные? Да, да, да, да, да. Он директор. Ну где самый ажиотаж? Самый ажиотаж именно здесь трехсекционный огромный юникар. А это стенд РЖД с виртуальной реальностью. Виктор Игоревич, здравствуйте что? Как доехали, раз доехали по пробкам. Да, Ну и как, то же самое? Да. Как, как, по телевизору? Да, да, да. Я впервые вижу. Здесь даже очередь, чтобы зайти. Чтобы зайти посидеть, здесь очередь. Анатолий Эдуардович сдает автограф. Да. Народу не счесть. 506? 740? Это ты скажешь. Это другие экспонаты. А Они, конечно, не имеют столько народа. Что она здесь представляет? Росмпорт три человека сидят. А Беспилотники какие-то. Да. Основной народ, как и предполагалось, на стенде Skyway. Aslında Сделано так, все. Что это такое? Косяки какие-то. автономные какие-то автомобили. <coughs> беспилотный. Но весь народ стенда слева. Модельки высокоскоростного городского. Так вот они по ферме будут ездить уже в 2018 году. Здрасте. Господин Манжула. <laughs> Слушай, Александр же, да? Да, да. Я Юрий. Слушай, ты когда успел приехать? Ты то в, в, этих в Эфиопии, то где-то на каких-то вулканах там. Ну вот наконец получилось подобраться поближе. Качество материалов, конечно, впечатляет. По сравнению, да, с тем, что есть на выставке образцы, здесь качество гораздо лучше самое лучшее. да. Это что? Даже логотипчики на динамиках есть. То есть все подогнано хорошо. Очень приятный на ощупь. Мобильный. Стоя здесь не поехать. Стоя, стоя головой упираемся. Только для сидячих. Для сидячего. Дисплей. Стоят, ну, наверное, здесь будет писать станция, ну, пока видео крутится. Для детей. Да, сделано очень круто. Строчка, кожа. Здесь жесткий пластик, здесь все мягкое ручка. Я думаю, с подсветкой нет. Света хватает. Вполне приятно. Шестиместный. Одна секция это 6 мест. так всего здесь 48 мест. 48 местный Юникар. Все, что я тебе Это Анатолий Эдуардович на выставке. Его сегодня не было с утра. Да, вот он, главный человек вот уже когда ну, доставляю. Позорить, конечно, А это, конечно, а международное характеристики. Расходы 0,76. 10 секунд интервал.